જાવામાં મેથડ્સ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું મેથડને બનાવવું અને મેથડને કોલ કરવું અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 11.10 જેડીકે 1.6 અને એક્લિપ્સ 3.7.0 આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમને જાણ હોવી જરૂરી છે કે એક્લિપ્સમાં સરળ જાવા પ્રોગ્રામને કેવી રીતે લખવું કમ્પાઇલ કરવું અને રન કરવું જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબસાઈટ જુઓ જાવા મેથડ એ સ્ટેટમેન્ટોને એક સંગ્રહ છે જે અમુક ચોક્કસ ઓપરેશનો કરે છે ચાલો હવે એક મેથડ લખીએ તો એક્લિપ્સ મેં પહેલેથી જ મેથડ્સ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યું છે પ્રોજેક્ટમાં મેં મેથડ્સ ડેમો નામનો જાવા ક્લાસ બનાવ્યો છે ક્લાસમાં મેઇન મેથડની બહાર આપણે મેથડ લખીશું તો ટાઈપ કરો વોઇડ મેથડનું નામ ચાલો તેને ડિસ્પ્લે મેસેજ તરીકે નામ આપીએ કૌંસ એન્ટર અને કર્લી કૌંસ મેથડ વેલ્યુ રિટર્ન કરી શકે છે પરંતુ જો તમે નથી ઈચ્છતા કે મેથડ વેલ્યુ રીટર્ન કરે તો કીવર્ડ વોઇડ ને વાપરવામાં આવે છે ઠીક છે હવે કરલી કૌંસની અંદર મેસેજ પ્રિન્ટ કરીયે તો ટાઇપ કરો system dot out dot print L N hello method તો આપણે મેથડ લખી છે હવે આ મેથડને કોલ કરીશું તો મેઈન મેથડ અંદર આપણે મેથડ ડેમો ક્લાસનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવીશું તેથી મેથડ ડેમો ઓબ્જેક્ટનું નામ ચાલો તેને એમડી તરીકે નામ આપીએ equal to new method demo કાઉન્સ અર્ધવિરામ તો આપણે ન્યૂ ઓપરેટરની મદદથી મેથોડેમો ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ એમડી બનાવ્યો છે હવે ડિસ્પ્લે મેસેજ મેથડને કોલ કરીએ તો ટાઈપ કરો એમડી ડોટ ડિસ્પ્લે મેસેજ મેથડને કોલ કરવા માટે ડોટ ઓપરેટરનો ઉપયોગ થાય છે હવે રન આઇકોન પર ક્લિક કરી આ એપ્લિકેશનને રન કરીએ કન્સોલ પર હેલ્લો મેથડ આઉટપુટ જોઈ શકીએ છીએ હવે વોઇડ ના બદલે ઇન્ટિજર ને રીટર્ન કરીએ તો ટાઇપ કરો ઇન્ટ એ સાથે મેથડ પબ્લિક પણ બનાવો જે દરેક જગ્યાએ એક્સેસ થાય છે મૂળભૂત રીતે તે પ્રાઇવેટ હોય છે જે ફક્ત એક જ ક્લાસ અંદર એક્સેસ થાય છે જ્યાં તે લખાયેલ છે હવે મેથડની અંદર ટાઇપ કરો return 7 અર્ધવિરામ યાદ રાખો મેથડમાં આપણે return સ્ટેટમેન્ટ બધાની અંતમાં લખીએ છીએ કારણ કે return સ્ટેટમેન્ટ પછીથી કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટો એક્ઝિક્યુટ થતા નથી હવે મેઇન મેથડની અંદર અંતમાં પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ટાઈપ કરો તો ટાઈપ કરો system dot out dot print L N કૌંસમાં આપણે મેથડ કોલ કરીશું તો કૌંસમાં એમડી ડોટ મેથડ મૂકો અર્ધવિરામ રદ કરો આ મેથડની રિટર્ન વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરશે એપ્લિકેશન રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આઉટપુટમાં વેલ્યુ 7 પ્રિન્ટ થઈ છે હવે આપણે બીજી એક મેથડ લખીશું અને આ મેથડને ડિસ્પ્લે મેસેજમાં કોલ કરીશું તો ટાઈપ કરો પબ્લિક વોઇડ મેથડ નું નામ સ્ક્વેર કૌંસમાં ઇન્ટ a અહીં આપણે ઇન્ટ a ને મેથડના પેરામીટર તરીકે આપીએ છીએ હવે કર્લી કૌંસમાં ટાઈપ કરો system dot out dot print L N કૌંસમાં a ગુણ્યા a તો આપણે સ્ક્વેર મેથડ લખી છે તે ઇન્ટીજરના વર્ગને દર્શાવશે જે પેરામીટર તરીકે આપ્યું છે ચાલો આ મેથડને ડિસ્પ્લે મેસેજ મેથડમાં કોલ કરીએ તો ટાઈપ કરો સ્ક્વેર કૌંસમાં ઇન્ટીજર ફાઇવ અર્ધવિરામ એપ્લિકેશન રન કરો આપણે જોઈએ છીએ કે આઉટપુટ 5 નો વર્ગને દર્શાવે છે જે 25 છે હવે ચાલો એક્લિપ્સ ના ફ્લોને સમજીએ શરૂઆતનું પોઇન્ટ મેઇન મેથડ છે મેઇન મેથડમાં આપણે પ્રથમ ડિસ્પ્લેમેસેજ ને કોલ કરીએ છીએ તેથી કંટ્રોલ ડિસ્પ્લે મેસેજ પર જાય છે અને ડિસ્પ્લે મેસેજમાંના તમામ સ્ટેટમેન્ટો એક્ઝિક્યુટ થાય છે પહેલું છે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ત્યારબાદ સ્ક્વેર મેથડ વચ્ચે આવે છે જેથી કંટ્રોલ સ્ક્વેર મેથડ પર જાય છે સ્ક્વેર મેથડ ઇન્ટિજર ફાઇલ લે છે અને રિટર્નમાં ઇન્ટિજરના વર્ગને આપે છે દાખલા તરીકે 25 ત્યારબાદ કંટ્રોલ પાછું ડિસ્પ્લે મેસેજ પર જાય છે અને તે વેલ્યુ 7 ને રિટર્નમાં આપે છે ત્યારબાદ કંટ્રોલ પાછું મુખ્ય કન્સોલ પર જાય છે મેઇન મેથડમાં કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટો એક્ઝિક્યુટ માટે બાકી ન હોવાથી એપ્લિકેશન બંધ થાય છે ઠીક છે હવે ડિસ્પ્લે મેસેજ ને સ્ટેટિક બનાવીએ તો પબ્લિક પછી સ્ટેટિક ટાઇપ કરો આપણે જોયું કે આપણે સ્ટેટિક મેથડની અંદર નોન સ્ટેટિક મેથડને બોલાવી શકતા નથી તેથી આપણે આ કોલને કમેન્ટ કરીશું જો કે મેઇન એ સ્ટેટિક મેથડ છે તેથી આપણે સ્ટેટિક ડિસ્પ્લેમેસેજ ને આ અંદર કોલ કરી શકીએ છીએ હવે સ્ટેટિક મેથડ માટે આપણને ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની જરૂર નથી તો આપણે આ ઓબ્જેક્ટ બનાવવાને કમેન્ટ કરીશું એ સાથે આપણે એમડી ને પણ રદ કરીશું એપ્લિકેશન રન કરો આપણે આઉટપુટ હેલો મેથડ અને 7 જોઈએ છીએ આપણને 25 દેખાતો નથી કારણ કે આપણે સ્ક્વેર મેથડ માટે કોલને ટિપ્પણી કરી છે આપણે બીજા ક્લાસમાંથી પણ મેથડને કોલ કરી શકીએ છીએ તે માટે મેં ડેમો ક્લાસ બનાવ્યો છે ક્લાસની અંદર મેથડ બનાવો તો ટાઈપ કરો પબ્લિક વોઇડ શો કૌંસ એન્ટર છગડિયા કૌંસમાં system dot out dot print L N I am from other class. ફાઇલને સંગ્રહિત કરો મેથડ ડેમો ક્લાસ મેથડ પર પાછા જાઓ હવે આપણે આ શો મેથડને મેથડ ડેમો ક્લાસ મેથડની અંદર કોલ કરીશું તે માટે આપણે ડેમો ક્લાસનું ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની જરૂર છે આ એટલા માટે કારણ કે શો મેથડ ડેમો ક્લાસને અનુસરે છે તો ટાઇપ કરો ડેમો d new ડેમો કૌંસ અર્ધવિરામ ત્યારબાદ શો મેથડ કોલ કરો કૌંસ ચાલો આ એપ્લિકેશનને રન કરીએ આપણે કન્સોલ પર જોઈએ છીએ I am from other class આ રીતે જાવામાં મેથડો વપરાય છે મેથડ નામ અને પેરામીટરો મેથડના સિગ્નેચરની રચના કરે છે જ્યારે કે છગડિયા કૌંસ અને સ્ટેટમેન્ટો મેથડના મુખ્ય ભાગની રચના કરે છે તો આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા મેથડને બનાવવું મેથડને કોલ કરવું અને મેથડોની જુદી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 spoken tutorial dot O R G slash એનિમી spoken tutorialorgnmeict intro IIT Bombay તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર